маань нэг удаа хэлжсэн байхгүй юу? Аа, эрүүл гэр бүл гэж эрүүлээс жаргалтай гэр бүл гэдэг нь аа заримдаа маргалдах үедээ одоо тийм гэр бүлийг хэлнэ. А хэрвээ маргаан байхгүй болох юм бол тэр гэр бүл харин асуудалтай. Магадгүй тэмцээ дарангуйлал байгаа хаа гэж хэлжсэн байхгүй. Тийм. Тэгэхээр А одоо ингээд нэг асуудал за маргаан дээр аваад үзэхээр яаж ингэвэл маргаагүй юм шиг амьдр чинь гэдэг бол асуудлаа шийдэхгүй явж байгаагийн нэг хөлбөр байхгүй юу. Тэгээд асуудал гэдэг чинь бол заавал амар тийм одоо юу гэнэ ийм том асуудал байх албагүй шүү дээ. Зүгээр жижиг юм дээрс хүртэл ингээл цэвэрлсэн байгаа шалтан дээр нь гутлаа авчраад тавчингуут нь уг нь бол ингээд цэвэрлсэн хүн ингээд дотроо дургуун хүрээд тийм хэлмээр байгаа ч гэсэн ингээд цаа цаа яах вэ гэдэг ингээд салхиж байгаа. Тэгэхээр энэ яаж нэгвэл өөрийнхөө мэдрэмжийг илэрхийлэхгүй хадгалж байгаа. За нэг. Дараагийн өөр асуудал гараад ирэхээр дахиад тэр чинь ингэ сэвлэгдээл ингээд тэр асуудал чинь ингээд хоригдлын шиг ингээд үүсчихэд гэдэг. Гэтэл яг тэр үед өөрийнхөө хөлийг эсүүгээ хилээд тонсын хөвсөөгөө сонсчдаг одоо хэрүүл хэрүүлдэж байгаа хоёрын хувьд хүртэл одоо энэ тэнцүүхэн гэж хэрэлдээд байгаа бол чинь гэр бүлийн хэвчэр хэл биш шүү дээ тийм ээ. Одоо өөрийнхөө хэлсэн санааг хэлээд буцаагаад хариугийн сонсоод ингэж байгаа. Гэтэл нэг нь хамаг юм хэлээд яадаг энд байгаа хүн өөрийнхөө юм хэлж гүйцэтгэж чадахгүй байгаа бол энэ хоёрын чинь оронд юм ялгаа үүсэж ирж байгаа байхгүй юу. Тийм. Гэтэл яг ижилхэн төвшөнд ингээл ан ман үзэлцдэг тийм ах ихснэр хүртэл байдаг шүү дээ. Тэгэл ингээл инээгээл ингээ явж ирдэг. Тэгэхээр энэ маань бол тийм одоо явандаа бол тийм нэг юм дүр хэсгсэн амьдрал бий болоод ирэх магадaltaй байхгүй тийм. Тэгэхээр ер нь тодорхой хэмжээнд хэрүүл хийдэг гэр бүлийг их бат бөх гэр бүл энэ төр гэж үздэг гэд бас бичсэн байгаа байхгүй юу. Тэр чинь яаж байгаа юм бэхлээрээ асуудлаа шийдвэрлэж чадж байгаа гэр бүл юм аа гэж байгаа. Ямар ч асуудалгүй гэр бүл байна гэх юм бол надад бол яг сайн буухгүй л байгаа юм л да. Бүх юм нь жин танг одоо тийм гэр бүлүүд бол бас байхгүй биш байгаа л байгаа л та. Гэхдээ бол тэр чинь тийм хүн болгонд тийм байх боломж бол багтай гэж бодож байна. Аа. Аа би энэ танаас бас энэ талаас нэг асуух гэсэн юм. Одоо нөгөө хүчирхийлэл үйлдэж байгаа хүмүүсийн дийлэнх нь бол ирчүүд байна гэдэг байгаа шүү дээ. Мэдээж бол эмэгтэйчүүд байгаа. Гэхдээ одоо эрэгтэй хүмүүс хүчирхийлэл үйлдэж гин гэх тэмүүт альтруу таны ярьснаар нөгөө нэг одоо уура менеж чадахгүй тий. Эсвэл одоо илэрхийлж байгаа сонгож байгаа хувилбар нь буруу агаад ч юм уу. Тэгэд уурн тэгж илэрхийлэгдэж гарч ийна гэхэлэр нэг юмнаас болоод уурна гараад байгаа шүү дээ. Юунаас болоод гарч ирлээ магадгүй өөртөө ихтгэлгүй эсвэл одоо нөгөө нэг альтрууны хэлсэн тань нөө сэтгэл хөдлөлийн шинжүүд өөртнөөс биш магадгүй гэдэг. А тэгвэл одоо энийг ингээ угнаас нь ингээ уршаа үзэхээр бүр хүүхэд настай хүртэл хамааралтай болчиход шүү дээ. Тийм байж болно. Хамааралтай байж болно. Тэгэхээр нөгөө нэг шууд ингээ энэ одоо хүчрхийлүүлсэн гэдэг дээр нь бас ингээд өмнө нь би ингээд тулгуурлаад бодоод хараад аа дургуутаа агсч тийм үү. Тэгэхээр ингээд бодоод үзэхээр ингээд урагшаана зөндөө ингээд шалтгаан бас байгаа нь хориглогдсон тийм. Тэгэхээр миний тухайд бол юу ч боддог байл одоо ингээд ирчүүд ямар гомдол тавьж байна. Одоо бид нар ч өвчрхийллийн чиглэлээр ингээд нэг зүнсний байгууллагын хүн амын сан дэлхийн эрүүлний байгууллагаас энэ төр санхүүжилттэйгээр бид нар чинь ингээд хөдөө сургалтаар явж байна тийм. За тэгэхэд оо бидний ингээд сургалт дуусах үед бол за ирчүүдийг л өстэй байхгүй болгосоор агаал дуусчлаа. Ирчүүд л гэж нэг болохоо байсан хүмүүс шиг л яриад байна гэдэг тэд нар жигэж одоо бидэрт комент хэлж байгаа байхгүй тийм. Тэгэхээр тэг гэр бүлийн өвчрхээлтэй орчинд амьдарч байгаа нөхцөл байдалд бол одоо зөвхөн эрэгтэй л буруутай, эмэгтэй нь ямар ч буруугүй гэж үзэхэд э, хэцүү байхгүй тэр чинь. Яагаад гэвэл тэр хоёр чинь юм хоёр талын оролцоо байгаад шүү дээ. Энэ дээр бол мэдээж одоо яг одоо гар хүрээд цохиулаад задуулаад гинтэж э, тийм ээ яг хүчрхэл төртөж байгаа бол эмэгтэйчүүд бол илүү байгаад байгаа нь харагдаж байгаа. А гэхдээ энийг чинь шийдвэрлэх гарц нь бол энэ хоёр хүний хоёулынх нь л э, оролцоо. Тийм оролцоо байгаа. Гэхдээ хэний ч үгийг сонсдгүй тийм ээ. Нэг ийм одоо яг нэг өөрийнхөө байдаг хүнтэй э, тэр хүнийг өөрчлөөд хамт амьдрна гэдэг бол бас хэцүү. Маш хэцүү. Тийм. Тэгэхээр хүчирхээлтэй одоо амьдарч байгаад хүчирхээлийн одоо тийм хүчирхээлтэй гэр бүл байжгаад тэр байдал ингээд өөрчлөгдөж явцсан тохиолдлууд ч гэсэн олон байгаа штэ тий. Тэгэхээр Эндээс ерөөсөө э, нөлөөлөх хүчин зүйл юу юм бэ? За тэр шалтгааны нь хайгээд явах юм бол эн чинь бараг л олдохгүй шнь гэдэг хэцүүтэй. Тэгэхээр нөгөө хүний яг өнөөдөр байгаагаар нь буруудах чинь бас их өрөөсөл очиад байгаа байхгүй те. Тэгэхээр хизээ энэ хүчрхээлтэй орчин ийм байдлыг ер нь бол засах боломжтой юм байг гэвэл нь ер нь хүн э, маш их тэгж өөртөө за тэр бүлтэйгээ ер нь тодорхой хугацаанд яваад нэг юм заавал юм нэг юу байж явах хэвээр дүгнэлт дандаа хийж явах хэвээр тий. За би инжилч нь яараа за бай гэхэд одоо одоо шинэ жил төгч штэ тий. Тэгээ шинэ жил төгөөд ирэхэд чинь хүн болгон чинь за энэ жил нэг юм юм болсон дараа жил яана гэдэг шиг тий. Иймэрхүү юм дүгнэлтийг өөрөө өөртөө тавиад явах хэрэгтэй. Махч анзаарахтай байх хэрэгтэй. Хүний ааш цан эвдрээд байгааг нэг л тийм төрөнгүй байгаад байгаа байдлыг хүмүүс хилдэг. За чи нэг л хүний үг сонсохгүй байна шүү тий. Чи өөрийнхөөрөө зүтгээд энэ шүү гэдэг тэр хэлж байгаа өгнүүд юу гэж байгаа юм бэ гэхээр чи өөрөө өөртөө бодох, засах юм байгаад байна шүү гэдэг тохиохгүй юу? Тэгээ хүн бол тухайн үед нь бол тэрийг ер нь л одоо хүн чинь өөрөө өөрийгөө л инстинктээрээ тэр өмөрдөг шүү дээ, тэ? Хүн болон өө миний буруугаар ингээд буугаад өгөөд идэг юм бол байхгүй. Уусаа ингээд цаанаасаа л ингээд уурын мэдрэмж бол төрж ирдэг. Гэхдээ хүн сайхан ингээд бодоод нээрж надад асуудал байгаа шүү. Яах ёстой вэ гэдгээ бодож чадах юм бол А эсвэл яалт юм. За үнэхээр би үнэхээр өөртөө хэтрүүлхэн те эхнэрийг одоо цохоо зодоод ийм бүүн асуудал үүссэн одоо би бол жинхнээсээ хүчрхийлэгч юм байна гэдгээ бүрэн хүлээн зөвшөөрөөд те хэмээ ухаарад за хэвээ энэ байдлаар цаашаа явж ерөөсө болохгүй нь гэдгээ одоо эр хүн шиг юкинд одоо бүр эрс шийдвэр гаргаад энэ байж болохгүй те би өөртөө өөрийгөө өөрчлөх хэрэгтэй а гээд алхам хийж эхлүүл энэ хүн өөрчлөгдөх маш их боломж өндөр болж эхэлнэ. Яагад гэвэл хүн чинь бол дотроосоо онгоодаг одоо эрдэнсийн авдар штэ. Би гаднаас нь одоо энэ үнийг өөрчлөнө гэж аваачаад тийм ээ янз бүрийн төлхөрд харуулад ингээд ээж болтгоо. Тэгэхээр тэр нэг одоо ер нь тэгээд энэ өөрчлөлийг хийнэ гэдэг чинь бол тийм бас тийм санснаар болдог асуудал биш. Ер нь тогтцсон байгаа зан үйлийг өөрчлөнө гэдэг чинь бол за хэвээ турнаа гээл турцдаг бол бүх хүн турчин штэ тий. Яг тэрнтэй адилхан тэр чинь процесс явагдчихэж за болохгүй бол бүр мэрэгчний сургалтанд хамжиж зөнтэй уулзчихэж ингэж явах процесс юм чинь а зарч болохгүй биш болно а гэхдээ зөвхөн нэг хүнээс сонсон юмараа юм уу эсвэл нэг хуудас юм дээрээс уншсан юмараа заа өөрчлөлтөө гэдэг юм бол хэцүү энэ бол хэцүү тэгэхээр нилээн их ажиллаж яаж зүтгэжээж хичээлжээд заа гэр бүлийн хүн дэмжижээж тий тэгэл чинь дундаа ингээл яваа штэ тийм ээ одоо дахиад нөгөө нэг зан авир илэрч гарч ирэх гин тэрийг анзаарна гэдэг юм уу энэ энэ тогтцсон байгаа одоо бидний тахинд байгаа тэр ойлголтыг тэр үйл хөдлөлийг өөрчлөн гэдэг маань бол бас л нэлээд тийм хичээл чармаал гаргах ажиллах хэрэгтэй л болчихж байгаа юм л да. Тэгэхээр одоо бид нар ч бол ингээд 30 гарцсан хүмүүс байгаа шүү дээ тий 30 хэдэн жил ингээд бичигдсэн байгаа энэ дахинд бичигдсэн байгаа зүйл гэдэг чинь бол энэ програмыг чинь шууд одоо тийм ээ форматлаад шинэ програм суулгахад бол Э, одоохондоо бол боломжгүй байна л да. Гэхдээ бол э, тэр програмыг бол апдейт хийгээ сайжруулах бол боломж бол э, байгаа. Тийм. Тэгэхээр энэ зүйл маань бол ийм олон талын одоо нөлөөссөн гэр бүлийн ярилцаа чинь заримдаа ингээд бид нар зөвлөгөө өгөөд ингээд аа кейсүүд дээр ажиллаж байхаар ингээд хоёр утсыг хооронд нь ингээд ороогоод одоо үзүүр нь хаана байгаа юм бэ гэдгийг мэдэхгүй юм шиг тийм амар complicated ийм төвхтэй болсон асуудал байдаг. Гэхдээ л Э, ямар ч асуудалд бол э, шийдэх зай гарц байдаг. За тэгээд хууль эрх зүйн орчингаар зохицуулж ирж байгаа чинь юу вэ гэхээр энд байх цаг хэмжээ чинь нэлээд өнгөрцөн байгаа тохиолдол чинь яригдаж эхэлж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр одоо энэ нэг цаг төвшөндөө хүрээд ирэх үед хүмүүс мэдрээд ойлгоод өөрөө өөрсдийгөө одоо яах нь эргэцүүлээд заамагтгүй мэрэгжлийн үнд хандаад ямар нэгэн байдлаар ингээд насрал ахуйд бол тэр чинь нөгөө нэг явсан процесс чих удаан үнзээ өрөөгөө ужираагүй тохиолдолд бол харьцангуй гайгүй шийдвэрлэгдэх боломжтой илүү амархан гэх юм уу те илүү олон одоо сонголттой э, байх боломжтой